तरफ से तथिया तथिया राजी मैं आपको पहले बता देता हूँ आप मेरी मम्मी के लिए मत चाहिए करा क्योंकि मैं आपको पहले बता देता हूँ मैं चिंदू जी बनाऊँ मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ आप आगरा में पैदा हुए थे हाँ और मेरे दोस्त घाघरा में पैदा हुए